он ші ойынға ем старт бәрі аппам ойланып ойланып екіте машина әптіп қойған ман өні қойсам ма өні қойсам ма кәлем қатып қалды білмеймін адамларға ем қайрансаң да 500 рубльге машин беремін дейсің де яна эфирге шығып алып дадайлайсаң дадайлайсаң ама алмайды bilmay qoldim-da shu nima bo'lsang bo'l yekta mana shunda qo'yaman jigarlar ishonaman inshaalloh endi podashkani qiladi eh nima bo'lsang bo'lding o'ylab o'tirdimmi ata bobolarimizdan qolgan gap bor o'ychining o'yi bitguncha tavakkalchining ishi bitibdi deydi qo'shig'imning shir eljerdan aytib beraman-da 12 o'yinga startni beraman ket sag'irayi milyoner. Borazat bakan tenir Ayman bilet kharida Kaştay kuça çarida Mini final haruzas Suma bigi bakuda Sabır bikun hameşa Kora hamaş satmeşa Patis kakun like amon тигарои шайхзамон дастгирӣ мабошенгар пеши шумо ҳамаи сар бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бират омад ҳамеша ёрат assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar qayerda bo'lsangiz ham jonlaringiz sog' bo'lsin 12 o'yinga startni berdik aynan 500 rubl bilet narximiz mercedes benz c class yeniyasi o't degan chindan ham yeniyasi o't yettita avtomobil birovi avtomatika korobka объем motor 2 10 mexanika 1.8. albatta sizlarning shadirlaringizman 12 o'yinimizga startni berdik поддержка qilasizlar degan umiddaman bilet narximiz 500 rubl bitta bitta obuna bo'lib layklarni bosingizlar hammangizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin общий количество biletlarimiz 1499 donadan iborat 100 dona pullar konvertlari bor ichidan glavnisi 500 dollarlik bor 5 minglik 7 ta, 2 minglik 20 ta, 3 minglik 10 ta. Hammangizga omad tilayman. 743 ta biletimiz qolgan. haftaning ichida o'yinimiz yanasi o'ppagan aynan. Chindan ham yanasi degan. Hammangizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Demak, fikringiz bo'lsa, e, kommentariy yozib qo'yingizlar, bitta-bitta layklarni bosingizlar. E, Xudojon shu sizga nasib qilsin. 500 rublni taylab o'yinga qatnashing. Ekranda Sberbank WhatsApp yozib qilgan Sberbankga xurshat deb chiqadi aynan. omadingizni bersin. Bitta bitta like bosgan odamga Xudojon shuni chiqib basin, o likelar. Bitta likeni basing, Xudojon shuni o'tib keting. Duoda mana aynan. Hammangizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Faqat bilet olishda to'xtamangizlar aynan. Dadaylar, bitta bitta biletangizlar inshaalloh hammangiz zo'r bo'ladi. Fakat Padeşkada boğazlar hamisha e, sizlerni xizmetlaringizda hemen ayna. Ana aynalar mı rasa kutu faal. Salam aleyküm dostlar aziz salam aleyküm barodaro ve cigaro hoş omaded ve kanalıma e, dozayım bozi ve start dodem yenisi hop begen du ta du tamoshina ovardim Mercedes Benz C-Class yaktaş abiyomuş motoruş моторш автоматика коробка ва як 8 механика ҳама том омад мехоҳам нархи билетмон 500 рубл 1499 дона общий количество билет, 100 э, таи дигар пулои конверта ҳастай, 500 доллара, 3000, 10 та, 2000, 20 та, ҳамаш барои шумо ина ин мошино баҳри шумо акаҷон. Як та як та лайкҳое бизанеду, билет хардорӣ кунед, ина ин Сбербанк ва сам ҳамин ҷа приязи надорад, ҳама тома омад меҳоҳам, фақат падеш карда бошед, Yani hami durin yak haftaba inşallah boluşan mek Fakat gazını basın zarayına bitta bitta kolab kolab e, bilet anızlar. İnşallah hamesi zor valla arayına. Ama ismi böyle. Çünkü gaptanım senin bilet ama ismi. Aladı ya. Ana kaparın yandan bir gap gelsin. Ne o karayın. Buna yenesi öpmegen ayna. Bitta bitta bilet alınızlar inşallah Xudaycan şu sizge çıkıp ayna. Benim duadaman sizge çıkıp kalsın. 500 rubilge shuni beraman sizga aynan 500 rublga sizga berib beraman qanaqa qaynab o'ylaysiz sizlar bitta bitta layklarni bosib biletdangizlar inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi jurakni kengab aynan jurakni kengab taylang pulni inshaalloh chiqib qolishi mumkin aynan ko'ngilni kir amang biletni bormaganlarning hammasiga bileti boradi gazini bosib shu sberbanka taylang belsiz o'yin bo'lmaydi aynan hammangizga omad tilayman shoshiling minnayni hali bo'lmagan 500 rublga ikkita benz debdi mercedes benz c klass birovi avtomatika korobka birovi mexanik vonisi 2000 yo'q nima ikki motori minovi 1.8 ayla hammangizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin 5 e, da 5 da bellatasangiz peshonangizdan o'pib olaman ha o'ylanglar bitta bitta bellataringizdan hammalaringizga omad tilayman faqat podlashkada bo'lingizlar jonlaringiz sog' bo'lsin hozir mashina ichiga kiramiz maya mektada edi Bana maaşının içi değmez aynat sizlerdeki nasılsam naşul. İnşallah 500 liraya otobalaslar. Kimdin meşten olsa menin meşten de biraz koyunuzlar. E, nime deydi polli kojinli salon. Avtomatika karopka koyasayna fakat gazını basıp durup emkatın gidin aynalganınız aynalgan ayna. Ya doğruğurma 500 rubilga inşallah o madenizi versin. Hemen sizler için gazını basınızlar. Bunlar mı olur? He? Avtopiloti var ekan, bunday qilasiz, avtopilot bir normal harakatda beradi. Omadingizni bersin. E, qara klipni. Noqarang, mana shu klip dansa sizga nasib qilsin ey. Chibay, qarang Shunday urasiz, chip ketadi, tamomda. Chip ketadi. Buni urib ushlab, buni qarang yana. Bunday qilasiz, tamom. Vırsız avatmalade, yenesi öpmegende sensiz, atası hem öpkende bak. Yok, omadınızı versin, naş kolunuz kilitke tiri zavat olmaya arman yok da. Omadınızı versin. Vıçık emez mi kadar? Ha öyle ben daha davşudan, benim meşten bulayına, omadınızı versin. İnşallah aşığınız olsun utup geçseniz 500 rubilge inşallah aşığınız olsun aynen. Haz ikinci ismini hem koştudan. Buna vıçırdım aynen. O Nereydi? Koreps mayna. İkinci Mercedes'imiz. Omadığınızı versin. Kim sana? Çive karan. Şunday uras çıp beter ayna. Tamam da. Uras çıp beterdi. Bu gazında kolu uçlap durmayız ayna. Kolu uçlap durmayız. Şunday koyup koyup şu bir buraysiz o'zi zavod bo'ladi aynan. Omadingizni bersin. Yakta-yakta like qora bizani bitta-bitta belatangiz aynan. Hammangizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz joningiz sog' bo'lsin. Pardakada to'xtamangizlar. Inshaalloh hamma zo'r bo'ladi. Mashinalarning obzorini ko'rib o'tingizlar.